جو پیلٹ تھا ایک اس میں گھس گیا تھا شاید ایک یا دو آئی ڈونٹ نو ہم نے اور دوسرا سلپ ہو کے یہاں ہاتھ میں لاک لائن کے پاس گزر کچھ نکالے بھی تو پیلٹ سے ٹرائی کیا آنکھ میں لگے یا باڈی میں پوری لگے تو میں چلاتے چلاتے اس سے گیا جب وہاں تک پہنچا یہاں پہ چشمہ گر گیا کیمرہ نالی میں گر گیا شاٹنگ لائک اینی تھنگ تو میں سیدھا بھاگا وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پیچھے دکھایا لڑکا پکڑے ہوئے دے ٹپ می ٹو دیٹ پلیس دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہم سائڈ سُہ تور یہ گلی مٔنٛزۍ گلی من تر سو بٹ کارنرس پہ ہم سائڈ تب سٹریٹ آڈ after walking some down before injury my message for people and for the cops I request everyone please and please جب بھی آپ ایک جرنلسٹ کو دیکھیں کیمراز کے ساتھ it's not necessary you will treat ہم ایز اے سافٹ ٹارگیٹ اگر ایم کے ہم امن سے پھٹ رہا ہو اس camera It's like, let's be humans.